député Dakar ñoo amone problème parce que liste bo momo paritaireul nangu nañ perdre sept députés yo xamna ñoo nekkon Dakar liste national yewi askani mo amone problème 53 personnes nangu nañ perdre liste bobu nonu 53 plus 7 62 députés la mu en fait 67 députés mhm. mu dess quelque part ben quelque chose comme 97 wala 80 euh 18 euh députés ñu wara tab mhm. parce que ñun d'accord nañ ni que ben bokay waru bok way way liste national yewi askani aussi war lon bok nañu bañi nañ aussi ñu mëna dem mais liste suppléant yeuy askan waru na dem su boba nak nangu nañ ñun ñu nangu won nañ ni que ñaari liste bu ñu bañ euh, en fait nañu baña bok waye nañu dem égal à égal pour que ñu ñu ñu ñu dem laaji euh, batu askan wi mhm. mais quand même lan mo xew après doyna war dam waji xam nga bu ci gëna important moy waji ñoo taxaw ministère bi taxaw néni ko voilà liste euh, suppléant erreur la liste euh titulaire erreur la mu jël ci ciobare bopam wala mu invalider liste du suppléant mu liste nationale bi lay invalider si coobare boppam donc ñu bëgg conseil constitutionnel conseil constitutionnel pour la première fois mu top réquisitoire bo xamné ki def nako tout mu encore ministre de de l'intérieur donc lolu c'est inédit te jay doole bu manifeste la ñu xaw a ak ñom pour ne ni que li du yone mais après un moment donné aussi on est revenu à la raison te xam ni que élection forme am ci Sénégal parce que c'est ça le jeu démocratique renouvellement des institutions de war am mais aussi ñu mëna xamné ni que dal dañ ko soxla ci réew mi ndax tabaski bi ndax examen yi ndax aussi jamm réew mi motax ñun ci loolu lañuy dox motax ñu bàyyi lépp né ni que suñu liste remplacé ñooy dem daana liste titulaire yu benn bokk yak am nga ci yaakaar bu baax nga fokk bu baaxa baaxa baaxa ay baax a baax. aywa euh, Babacar bu baax suñu gan gi nga xamné ne mom lañu and ak waxtaan bu am solo bi ci suba ak tey jëmale ci gouvernement bu Macky Sall li tax ma ne élection yi difficile la parce que ndaw ñu ci bëree bëri dañu am ñëg ñëgu xol yo xam dafa ne ci dafa ne ci seen xol rawti na mag ñi aussi parce que Macky dafa tombeek jamono jo xam ne surtout biñu génné ci 2019 ak légui dañ na 2012 ba 2019 liggéey nag liggéey mais réussir na li nga xam ne jëm na ci walu dundu fexe na ba dara yokul ñi leneen li mooy gis nga li fi jaar ci dund gi nga xam ne léegi seer na trop ak ndaw ñu bari ñoo xam ne dëgg-dëgg ñi nga bëgg a liggéey liggéey te leen ak nootaange gi nga xam ne feeñ na ci réew mi loolu parce que ñu nemmee ko président boo xam ne nangul ko ko opposé te bu nekkoon loolu rek yaakaar na ne kon Macky Sall du toog ci du toog ci réew mi keroog ba nga xamee ne gën na ci ablaye wadd dëgg-dëgg bi ablaye wadd soxlaa bëgg kaa tëj gis nga fu mu daw wéewu ji fa mu daw wéewu ji intervention moo am taf lay wad xam nga digal dégg ndigal moo tax tajul Macky Sall. Mhm. waaye bu déggatoon ndigal kon tëj ko bu yàgg yàgg. waaye keroog ba nga xamee ne jàpp na Khalifa Sall jàpp na kaag yu mu wadd Serigne Sidi Makhtar ñaan Serigne Abdoulaye Al Amin ñaan mu jàpp askan wi am ci ñëg-ñëgu xool ci yan condition la ko jàppee moog 25 personnes mu bàyyi ñëpp tëj kaag yu bari na ci maire yu bari yo xamne ci loolu lañ doon del doon ci faccen soxla mhm. doon ci dimbal askan yu te amul audu jëmele ci ñoom mhm. kéo bi nga xamne ci la japp khalifa sall amul heure bu ko khalifa yi ñaanul amul heure buñ ko ñaanul seigne abdou al amin den na banako sax usul sama baye buñ ko tuddé deug deug bu nekkone ak yermane deug mu ngi ci mom bam ko waxel le usul sama baye buñ ko tuddé nga bayiko mhm. dina ko ba kon la ci ablay ya wadr nekul ci nekul ci nekul ci jitu bi ousmane mhm. sonko liko dimbalé moy opposant pour deugal la émi fim jëm askan wi yépp and ak mom ta li jaar ci carrière ousmane sonko dañu gis ci jafé jafé yu bari yo xam tay no tangé jaar na ci sénégalais bëggul kuy noor mo gam sénégalais mhm. ñu ci bari xamu ñun ko ousmane sonko xamuñ ko ba tay mais bëggu ñu kuy noot nit mhm. dañu gis né biñu génné 2019 ak légui notangé gi nga xamné amna jëmele ci ñom askan yu bari mer ak limu annoncé yo xamné ci bari xamuñ ko won jëmele ci bi gouvernement bi jëmele ci réew mi ni mi doxé ak bok yi nga xamné am nañ ko ak li nga xamné dañ koy annoncé amana wuti ak li nga xamné mom mom lañu askan yu won xam yoy yep mu diko dannoncé génn def def communication yo xamné jëmele ci ndaw ñi fi xéba ndaw ñi and ak mom du ki la kita ki tax ngay ki tax nga bëgg a yàq sa dignité bis day ñëw ndogal tànk ba mu am wàcc te ñaan nga yàlla ku ñëw toog nga ànd ak moom. Mhm. damay sàmm may wax benn exemple may joxe ku mel ne Pape Madi Mbabi tey gis nga élection municipale yi nga xam ci la élection départementale yi nga xam ci la ñu génn Pape Mbabi dañ ko am luñ ko dénk docteur Sénégal ñu ci bari apprécié ànd ak moom na lañ ko dénk rëñ na ko benn ci man mi toog waaye keroog bi nga xam ne élection yi génn na ciow li juk ñu ci bari bari dañ ko am duñ ci bari bari fa lañ ko wéddi mhm. benen moy élection yi nga xamné ci lañu jëm moy élection yi difficile yo xamné ci benn bokku yaakar yoon wi ñu awon ci élection municipale yi ci lañ awat der way dañu naxanté and ya nga won meeting ba estade lamine gueye mhm. la fa xew du lu ñuy netali ma la fa xew wala fa day wax nan gan mu ko ayal mu dess xol ta ko abli beut wala ko abutu ko abul ay beut mu ko wax fu muy xol ta la xew ci estat lamine gey moy kenn ku ci ne ak say militant di wone na sama militant man lañu gëm man lañu and ak mais gëmuñu kenen ko ci dess ta dama japp na bu nekké na président Macky Sall lañu liggéeyal hmm. ñom ñepp bu ñu ñëwé wogu ñu xamé militant nafi satou militant mariama sar militant pamba demobité militant ousmane noël dien mo jeen farba sar ak ñom awa gey dañu wara xamné ñi fi né njitu rew mi lañu liggéeyal wala seen liggéeyal waye nak dañu naxante très bien ñu ci bari dañu ne ci benn bokk yaakaar mais seen bopp la ñuy liggéeyee très bien aywa ñu élise élise Coli moom mooy gan gi tey mu ngi bokkee ci euh, pastef beneen laaj bi daam sof na ko léegi lu jëm ci institution yi euh, gis nañu yéen fu ngeen waxee rek moom da ngeen leen di attaqué waaye est ce que bu ñu tollee foofu ci réew tiit jotut euh, lu ñu war a tiit rek lu ñu war a ragal mooy institution ni muy doxee fu mu toll nii surtout surtout justice bi nga xam ne justice moom mooy cëslaay euh, réew nga xam ne bu ñëpp jaaxle si justice la ñuy dem mm -hmm. pour mën xam en fait pour mën a tranche différent pour pour mën a atte ci anam bu mucc ayib pour que sénégalais ku nekk mën a sentir ni que am na justice am na ko protéger fii nii mais bu nekkee justice dafa jeng képp koo xam ne def nga njombe ci rang président Macky Sall maanaam nga bokk benn bokk wala nga bokk APR. Mhm. daanaka justice du dal sa kaw wala bu dalee sa kaw quelques jours wala quelques mois lañ lay tëj Nyubala. bala yang lañu asal ci assemblée nationale ay député ay député yo xamne dañ doon jaay euh faux bi euh, manam ki mu tout encore euh, passeport, diplomatique. passeport diplomatique tej lañ len du matul 6 mois ñu bari ñi ngi tok seen di naan seen bisab fi lañu gis ay député yo xamne dañuy trafiquer faux billet mom Flag en fait flagrant délit flagrant délit mom danaka mom euh lu yéme la ci député ñu fekk ci 32 milliards yo xamne faux billet la te faux déjà lu indi ci yàkkuteef ci comme comme askan bi amana comme koom rewmi dafa bari. Mhm. parce que xaliss bo xam ne mi ngi dox franc CFA bi nga indi ci foo diko ci injecter da ngay danel xaliss da ngay danel éventuellement aussi manam euh, prix CFA bi ci bopam da ngay indi inflation té ñu fekk ko ci député ñu jël ko tej ko 6 mois donc waa bon fàtte en fait dire buñ ko tej mais dañ ko tej yagul ñu gënëwaat ko jox ko liberté provisoire te bobu tay ji ni mi ngi en fait mi ngi mi ngi mi ngi mi ngi kërëm di di di di, di lekk ci bu jëneum mhm. waay yow légui légui loolu yëpp yeen bu ngeen ko xamé mhm. ñi ngeen bëgg ngeen bu yobul leen ci assemblée nationale lan ngeen leen di wax ñëk ñom xamal ko seen bop parce que bobu légui présence mon sonko ak leader yeeyu askan wi am nañ ben contrat de législature bo xamné ñom comme dañuy gungé suñu maire yi fu mu tonné ci ci ci collectivité locale yi non lañuy gungé aussi suñu suñu député ci pentum ndaw rewma parce que ñun dañoo bëgg en fait député yoo xam ne duñu transhumé dañoo bëgg aussi député yoo xam ne tey bu ñu fa demee duñu doon député Ousmane Sonko duñu doon député yeeyu askan wi waaye dib député askan wi la ñuy doon tout court bu ñu tabbee fii ay ay député fii ci Kaolack. Mhm. ñu ñaari député d' abord euh, docteur Abdoul Azim Mbodj moom moom nag enseignant la professeur la d' université euh, docteur la en droit public moom moom mooy aussi maire Ndiédiéng japp naa ni que te bokk ci prp waaye ci biir yëw askan wi la toujours. mu doon nit koo xam ne nit ku jàmbaar nit koo xam ne keroog ñu dem ci biir taw bi di xuus di dem dafa wàcc ak ñun dox bëggul dugg ci oto dafa bëgg éventuellement ñun la ñuy dund moom mu sentir ko ñu dugal ko ci rukkurukaan kawlak yëpp muy gis di xool saytu xam ne ni que lii mooy jafe-jafe kawlak ñu jóge ci loolu dugg ci département bi wo en fait pour mu gis aussi jafe-jafe boo xam ne euh, maanaam euh, kaw en fait réew non en fait dañoo jël maanaam seddoo territoire bi waaye fii ci Kaolack dañu ne euh, liste wàllu dafa wéeru ci liste askan yeewi askan wi pour dem élection boo demee Nioro liste yeewi askan wi dafa wéeru ci wàllu pour dem élection parce que dañoo jàpp ni que wàllu moo fa ëpp euh, doole. Mhm. que yeewi askan wi ñu ànd ak moom kii euh, suñu candidat bi bokk ci liste wàllu waaye fii ci Kaolack candidat wàllu dafa bokk ci liste yeewi askan wi moo tax nak nag ci biir bureau de vote yi dañuy teg huit listes yëpp maanaam juróom-ñetti listes yëpp dañ koy teg ci kaw table même liste ablaye wadd liste yi kii wàllu dafay nekk ci kaw table bi képp koo xam ne voté na ablaye wadd fii ci département bi daa mel ni voteroo kenn parce que ci département bi wàllu amul candidat candidat bi mi ngi ci biir yeewi askan wi boo bëggee voté wàllu da ngay jël liste yeewi askan wi soo bëggee voté yeewi da ngay jël liste yeewi askan wi euh, ci juróom-ñetti listes yi aussi juróom-ñaar yëpp am nañ photo am nañ natal benn bi rek moo amul photo moom mooy bu yeewi askan yi bi donc yeewi askan yi bu bu am lay photo donc neex na xàmmee juróom ñaar rek am photo juróom ñetteel bi moom mooy bu yeewi askan moom moo amul photo ñaar picc rek nag ci extrémité yi am ngeen sas wu yaatu ndaxte lii moom euh, ñi mosul wote wala ñi ñi nga xam wot gi xamul nu muy demee temps la de waaw conscient nañ ci enjeu boobu na moo suñu communication bi yëpp bu ñu wàccee ci terrain bi loolu la ñu wax ak en fait waxtaan ak askan wi mais gis nañ aussi ne askan baa un peu en avance par rapport ak ñun ñu ngi suivre actualité ñu ngi comprendre réellement jeu bi naka la wara démé mais aussi ñu ngi xam jafé euh, jafé yi fu mu né diñu ko laaj ci terrain bi mhm. ñu ko laajul sé ñun dañ koy joxé pour que nit ñi mëna comprendre ni que fi ci kaw lak yewi askan ñi votel pour votel walu ak pour votel euh, mu dot encore yewi askan yi motax kep ko xamné jël na liste xam nañ ni que papi ak ak yaay yi bëgg nañ trop ablaye wad mhm. buñu tanné buñu gissé photo ablaye wad ji euh, ci liste walu wala ñu giss mbokk mi ci liste walu buñu ko laal fi ci kaw lak nañu jël les yewi askan wi parce que candidat ablaye wad mi ngi ci biir yewi askan wi mom moy zainab cissé dom imam assane cissé mi nekkon fi mer na ba yalla nako yalla yeureum te xare ko aljana très bien légui nak légui nak ñu ñëw ci kenen ci nak fatina 3e candidat mom moy rohi ndjay rohi ndjay mom ci liste euh, suppléant au niveau national la bok lu yalla di def rek ñom ñoo dem fu mu toll ni à l'assemblée motax ñom ñoy jonganté rohi ndjay nak mom moy euh, responsable euh, mojib ji gënu passé fi ci kaolack waye aussi momay adjoint wu jigenu passé ci département kaolack très bien nak nek professeur fele ci ndiobentay ñi ñi yeglu bari nañu ah. may ñu tuti ñu jël quelques réactions par rapport ak waxtan wi eli joseph ko moy coordinateur départemental adjoint passé bokke ci tam ñi yor jokalante cadeau ci coalition yewi askan wi kaolack allo allo babaka waw ñu ngi lay siar ay wa demal directement rek mu gaaw tuti ñu jël ñeneen ay ci wa c'est bien waw l'homme Mm-hmm. aywa jërëjëf très bien acca jërëjëf ñu ngi lay gërëm bu baax Kaolack Batras kan bi lom 33 941 03 73 ñu jël benen réaction jangat ak gis gis jëmëna ci waccay élection bi ak taxaway yu yewi askan wi allo ay wa may sa mbay kazna sante mm -hmm. yokal kaddu gu tuuti rek mm -hmm. très bien ay wa jerejeuf wax na ci cadeau yi nga xamne Ousmane Sonko yëkëti nako néna stratégie politique la 33 941 0313 allo allo ay wa ñu ngi sante tour wi a ca mbay ni la bay dam bay lay fay bu baax mbay ñing waaw jamono yi de comme baba kala ma daan wax rek hmm ñun mom jamono yi ñaanu baax mag ñu baax ñi rek ñoo ñuy ñoo ñuy g u n d a l de. mais fu mu toll nii li fi nekk moom dundaluñu dara buñ leen yaakaaroon xamuñ fu ñu jëm. ginnaaw yàlla daal mag ñu baax yi di bokk suñu borom rek ci la ñuy dund. très bien. waaw ki lay wax aar Sénégal nag ak taxawu Sénégal moom ah déggal kii w a l l u Sénégal. ak kii. yeewi yeewi askan wi. ñoom ñaar daal moom wax dëgg yàlla li li tax ñu tudde seen tur woowu noonu xamuñu ko sax. ñoom ñu dem ba tudd tur woowu moom xam nga dana leer ne moom ñoo ñooy gaañi très bien dëgg yàlla moom su ma yee boo ne maanaam lu muy wax aar Sénégal itam xanaa keroog Touba kontaan nga <laughs> kontaan nga aar Sénégal itam lu lu ma dégg ko ñu muy wax aar Sénégal Sénégal moom yokk yàlla aaree yàgg na ak <laughs> a mën a tooñ kii <laughs> jërëjëf ay waay jërëjëf waxtu wi moo ñu xaw a xot te dañu war a jël beneen invité quand même Eli euh, réaction yi nga jot a dégg lu mu def njëkk waaw mooy wane ni que population yi e fu mu toll nii dañoo gox yi yeew yi as euh, disons benn bokk yaakaar dañoo maanaam dañoo suur benn bokk yaakaar parce que nag nit aussi depuis 2012 ba tey daanaka euh, fukki at yaa ngi ci euh, bopp réew mi gis nañ yàqu yàqu en fait yàqutéef yoo xam ne am na fi en fait yaa ngi koy jëmal ci ci ci ci ci réew mi nit ñi coono bi bu ñuy daj ñun ñëpp a koy daj mm-hmm. maanaam dundugu cher gi tay bo demé marché wala bo demé boutique jënd ben article wala ben marchandise bo dématé deux wala trois jours plus tard ñu la yokuna fu mu ton yifi numuy yoké c'est exponentiel et c'est c'est dafa doy war lool té ñi ngi ci ci ci période mbënd xolam mbënd bi en fait li xew dakar ben taw ñaari taw ñetti taw rek dakar toll 36 aussi taw na fa 270 mm fa nonu ci dakar ci dakar nu mën ti démé xam nga afrique wala sénégal la mo ñu sonal moy dañuy tabax ba paré duñ défar ay canalisation canalisation assainissement la bok mëno jël ben zone entière nga tabax ci ay cité wala nga tabax ci ben ben ben ben infrastructure té mëno so waralé ndox mi fu muy jaar té ko la presque la danaka moitié bi yépp ndox la benen moitié bi en fait ben sortie dong am heureusement autoroute bi ñëw na mo tay Dakar bu amone problème té nak la nit ñi di def duñu jëm def assainissement bo xamne mais xolal europe ñoo buñu défar canalisation day tollu ni bu am fi day melni yoon rue yo xamne ñun ki mom lañu jaglel auto ak ak piéton yi ñom lolu canalisation lañ koy def parce que nak sénégal nañu xamne ni que buñu tabax duñu tabax pour 10 ans du duñu tabax pour 15 ans dañu tabax pour 100 ans ci kanam wala 150 ans ci kanam war dañ ko wara soralé parce que nit yi buñu dëkké bala nga leen di euh génné fofu da nga leen di fay d'abord ndampay paré nga soit reloger len wala jonne ki possibilité ñom ñu dem dëkkaat fenen donc dañuy déplacer problème yi au lieu ñu régler ko. très bien légui nak ñu dem ci laaj tontu en plus. bon demi buul faté ni que député yi pas euh, député yi assemblée organise ben ben commission d'enquête parlementaire ci 750 milliards yo xamné président Macky Sall nee def nako ci depuis 2012 ba tey. wala ñu dem indi ay ay cabinet d'audit audit ñu dem xol xaalis bi fa lañ ko duggal euh, projet ndax ñu défar mengone ak ak ak mu tudd si encore. Euh, euh, étude technique bu ñu voilà wala peut-être planification bu ñu def. malheureusement non dañuy dem laaj directeur yi ñu toog seen bureau def lu leen neex tegal leen ay chiffres lu leen neex ñu ne bon euh, mbënn bi lu ñu ci def 750 milliards milliards de baax na xoolee 94 milliards yi ñu ne ni que. Euh, assemblée encore ubbi beneen enquête ba commission d'enquête parlementaire def seen yëfu ndaxee mbaay nonu. noonu taxaw assemblée di jël défense koo xam mon moom Euh, le coupable mom moy la um euh, euh, tout encore mom moy nit ko xamne mo def ndiom bi pourquoi parce que dafa bok ben bok yakar dafa bok APR ba paré na dagal len ñom ñu bari ay souf yu yu yu yu li kenn xam lu jéggi dayo waxtu wi jeex na ñu paré off nak nak ne ko ni ko fu mu tonni jox nañ deugul président Ousmane Sonko té ba tay off nak malheureusement amul amul amul amul possibilité de saisine dem ci directement saisir doyen du juge da fay jaar ci procureur procureur ba tay jé mi ngi teud ci dossier non wax ju reuy ji nga xamne Ousmane Sonko wax nako ni ben opposition mo fi am muy yewi wolou ndax loolu wax ji waxu la ak période bi ñu toll euh, bo ba légui ousmane sonko da fay manam ñom way yow est ce que dañuy défendre rek way yow est ce que ñom dañuy tontu rek pourquoi pas ñala ñu la ñëk attaquer bu ñu commencé dugg ci mbiru en fait mbiru mtout sanko de problème liste yi hmm. wa ar ñoo taxo ne ni que euh bëggu ñu baara yi go comme si ñun dañuy def ay compromission wala dañuy gisé manam dañuy euh ngagn Macky Sall beccëk guddi ñu gisé ak mom lolu je pense accusation gratuite la mais mais dama japp ni que tay ci jeu politique bi la rek question de wax li la wala xam nga dam lay wax li nga tontu day neexal politique bi rek day nan xam nga dafay neexal campagne bi mu nekkul manipulateur la manipulateur la lo ci tontu pourquoi les gens jaxé katu xel xam nga tay ni en fait hitler dafa newon ni que hitler moy ku gëna bokku ci ñu gëna bon ci askan wi ray 6 millions de juifs ci monde bi créé deuxième guerre mondiale xawa jël toute l'europe sauf angleterre ci ben mois la dan france koku lañu moone ni que Madame, un mensonge répété plusieurs fois devient une vérité Madame, euh, sos si wax en fait nit ki wax nit ki ni que Babacar sàcc Babacar même ko xamné xamul Babacar day que hmm. désinformation bu metti lañ nek président présence victime dañ ko nekk di jabolisé en dét fim doon li moom mooy tooñ moom parce que moom nit ñi mënuñ di battre campagne nekk di liggéey seen liggéey ba à quelques jours des élections nga ne leen xam nga sénégal aussi xam nga loolu aussi tooñ mënu ko weesu xam nga sénégal xamuñu ko tooñ ku féy rek lañu xam Ousmane Sonko mi doog wax ci ar sénégal gis nga fi cerno alassane sall toog coog ci plateau yi di ko yekk lu mel ni xeme gis nga éventuellement ay leader yi aar ñu toog yekk lu mel ni xeme waaye mus cee tontu parce que moom dafa ne benn interlocuteur la am opposition bi yëpp benn la ben combat bi lañu am moy fexe ba génne fi président Macky Sall teg fi ay ay projets structurants yo xamné ne dina génne Sénégal ci guuta buñu nek ni nii ñom buñ koy top di attaquer il faut mu fayu lolu kese la rek waaye attaque bobu noonu demb gis nga euh, en fait barki demb ñu dajé coalition Yewwi ak coalition Aar ñu dajé feulé fàtte ban ban ban Thiès ñu dajé ak euh, Abdourahmane Diouf mm-hmm. dem saafonte parce que dañu am cofeel seen digënté donc wax ji ni waxu campagne la rek buñ ko yóbbu fo xamné ne euh, yeggu fa donc nañ comprendre ni que campagne bu Euh, Sonko day sandi Mimi track Mimi sandi Sonko track euh, waa aar sandi Sonko track ainsi de suite donc yoyu moom mooy neexal campagne rek waaye buñ ñu koy fo xam ne fa ay wa ñu dem ci euh, xibaar yi léegi bu daano rek ñu ñew ci tàggatoo gi ak kàddu gu mujj gi ak seen xop nu mu mel euh, Aminata ñu ngi lay nuyu. Babacar Sarr ma ngi lay fay di nuyu mbok auditeur ak auditrices yu